Всем привет! Именно сегодня я решила добавить на свой канал тренировки под названием Mobility. Так что если вы до сих пор не знакомы с этим направлением, я вам настоятельно рекомендую попробовать, потому что именно Mobility не только укрепляет ваш мышечный корсет, но и поможет сделать движения в ваших суставах более обширными. Так что запасайтесь хорошим настроением, ковриком и давайте начинать.